Oto urządzenie marki Magnum, model THF CAT 240 ACDC. Jest to urządzenie do spawania metodą TIG, prądem stałym DC, prądem zmiennym AC, spawania metodą MMA oraz cięcia plazmą. Można powiedzieć, że są to trzy pełnowartościowe urządzenia zamknięte w jednej zgrabnej obudowie. Urządzenie ma następujące parametry. Maksymalny prąd spawania dla metody TIG AC lub DC to 200 A. Maksymalny prąd dla spawania metodą MMA 160 A. Maksymalny prąd cięcia 40 A. Urządzenie posiada bardzo przejrzysty panel sterowania w języku polskim. Przełączanie pomiędzy metodami odbywa się jednym przyciskiem. Po przełączeniu na metodę MMA mamy możliwość stawania prądem stałym lub zmiennym oraz możemy korzystać z funkcji dodatkowych w pełni regulowanych takich jak Hot Start oraz Arc Force. Pulsujące światełko przy oznaczeniu MMA świadczy o aktywnej funkcji VRD. Po przełączeniu na metodę TIG mamy możliwość ustawienia wszelkich niezbędnych parametrów i funkcji, takich jak spawanie AC lub DC, funkcja puls tak lub nie, dwutakt, czterotakt, oraz możliwość ustawienia wszelkich parametrów na ścieżce przebiegu prądu, takich jak czas wypływu gazu przed spawaniem, prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd maksymalny, prąd bazowy, czas opadania prądu, prąd wypełnienia krateru, wypływ gazu po spawaniu, częstotliwość pulsacji, balans pulsacji, e, częstotliwość w AC oraz balans w AC. Dodatkowo dla ułatwienia urządzenie wyposażono w 9 kanałów pamięci, do których możemy wprowadzić wszystkie ustawione parametry. Po przełączeniu urządzenia w tryb przecinarki plazmowej mamy możliwość regulacji prądu cięcia oraz czasu upływu powietrza poprzez e, uchwyt plazmowy w celu jego ostudzenia. W komplecie z urządzeniem znajdziemy uchwyt do spawania metodą TIG typu EZR26 wraz z dołączonymi akcesoriami, uchwyt do cięcia plazmą, typowy model CD50, przewód do spawania metodą MMA oraz przewód z zaciskiem masowym.